भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं साथ ही हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास खाने तक को दाना नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी शेखी बघाने से पीछे नहीं हटता अरे भाई जिस देश के पास खाने का भी इंतज़ाम ना हो वो भला किसी देश से युद्ध कैसे कर सकता है अब तक तो इस बात को पाकिस्तान के सिवाय पूरी दुनिया मानती थी लेकिन अब तो पाकिस्तान की जनता भी ये मान रही है कि पाक सेना भारत से युद्ध नहीं लड़ सकती और लड़ा भी तो बुरी तरह हार का सामना करेगी भारत सरकार ने कश्मीर पर धारा 370 को जब से हटाया है पाकिस्तान तो मानो तभी से अपनी नींद खो बैठा है हर जगह वो भारत को खोखली धमकी दे रहा है कि भारत से युद्ध करेगा भारत के फैसले का विरोध करते हुए पाक प्रधानमंत्री कहाँ तक नहीं गए यूएन तक का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन सिवाय चीन के किसी का साथ नहीं मिला कश्मीर से धारा 370 हटना पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी हार मान रहा है और भारत को ही युद्ध के लिए ललकार रहा है भारत से युद्ध को लेकर पाकिस्तान की जनता भी अब समझ गई है कि युद्ध में उन्हें सिवाय हार के कुछ नहीं मिलने वाला पाकिस्तान की एक मशहूर लेखिका आयशा सिद्दकी ने बयान में पाकिस्तान की सच्चाई सामने ला दी आयशा ने कहा कि उनका देश भारत के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है आयशा ने अपने देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था का जिक्र कर कहा कि पाकिस्तान मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण से बाहर है यानी कि उनका देश फिलहाल गंभीर मंदी का सामना कर रहा है स्थिति में पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं कर सकता आयशा ने पीओके में बसे कुछ लोगों से जब इस विषय में बात की तो वहाँ की जनता ने भी इस बात को मान लिया कि पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं कर सकता जब आयशा ने उनसे इसका कारण पूछा तो उनका जवाब भी यही था कि पाक सेना युद्ध भी कर ले तो वो बुरी तरह हार जाएगी तो दुनिया तो मान चुकी थी कि अगर युद्ध होता है